Moien, dësen Tutorial soll Iech weisen wéi der mat Shobi kënnt schaffen. Shobi kënnt Iech virstellen wéi een eenzegt Aarbechtsblat wat der ausdeelt a rëm zréck kritt. A OneNote kinnt dir iech virstellen wéi e Klasse wou Aarbechtsmaterial ugesammelt gëtt an ëmmer matgeschleeft gëtt. Een Showbie Account opzestellen ass ganz einfach. Einfach an ärem Search Engine Showbie Punkt com aginn. Sign up, do muss der drun denken dass dir als Proff een Account maacht. Dir hutt Méiglechkeete mat enger E-Mail, an mat engem Username ze schaffen. Perséinlech fannen ech mat Gmail, also mat Google, vill vill méi einfach. Ech giff och jidderengem roden esou een Account ze maachen. Hei gi mer dann och d'Informatioun zur Schoul, wann se schonn am System ass, kann een se einfach raussichen. An elo kucke mer eng Klass ze benennen. Denkt drun. De Schüler gesäit den Numm vun der Klass och esou, dat heescht net nëmmen den Numm vun der Klass dohinner schreiwen, mee och d'Fach. Dat ass vill méi einfach fir de Schüler. Déi éischt Aufgab stelle mer méi spéit op, mee elo kënnt e wichtegen Deel, Elo kréie mer de Code fir d'Klass. Deen heite Code musst Dir de Schüler matdeelen, entweder un d'Tafel schreiwen oder per Mail weiderschécken. Esou kréien d'Schüler sech an Äre Cours ugemellt. Esou gesäit elo Är Haaptsäit aus. Dir kënnt d'Sprooch astellen. Ech giff Iech och roden bei den Notifications eng Kéier nozekucken. Dir kritt nämlech eng Noriicht wann e Schüler eng Aufgab eraschéckt oder eppes post un Iech ze decidéieren ob Dir dat all Kéiers wëllt gesot kréien. Lo komme mer zu den éischten Aufgaben. Dat alleréischt wat e muss maachen ass bei enger neier Aufgab en Numm opstellen. Wann der eppes steet, kënnt der domadder schaffen. Duerno kënnt der een Datum an enger Auerzäit eraussichen, bis wéini d'Schüler hunn d'Aufgab musse gemaach hunn. Hei kann een dann de Schüler verschidden Erlabnisser ginn, dat heescht, en däerf dra schreiwen, en däerf et vläicht kucken op eng aner Säit opmaachen oder et ass gespaart an en däerf et net kopéieren. Lo si mer an der Aufgab. Hei gesi mer dann eisen Testschüler. Mir kënnen deem eenzele Message schreiwen oder mir kënnen der ganzer Klass ee Message schreiwen. Dono kënne mer och nach Materialien drasetzen. Dat kann alles vun Dokument sinn. An esou gesäit dat aus, wann en dann opmécht. ginn och aner Weeër Materialien an d'Hausaufgab ze setzen. Zwar kann ee vun engem Handy oder engem iPad ee Link dropsetzen. Hei kann een och decidéieren op een eenzelne Schüler et kritt oder déi ganz Klass. Een aneren Trick dee ganz praktesch ass, ass d'Office Lens App. Da kann een Dokument scannen um Handy oder um iPad an dat dann och direkt vun der App aus an de Showbie setzen. Och hei entweder dem eenzelne Schüler oder der ganzer Klass. Lo zréck an eiser Aufgabesäit gesäit een d'Material, wat mer grad dropgesat hunn. Wa mer net zefridde sinn mam Numm vun engem Dokument, kann een deen natierlech änneren, fir datt e méi verständlech ass fir de Schüler. Lo kucke mer just nach eng Kéier séier, wat de Schüler gesäit. Wann de Schüler et opmécht, kann e méi grouss maachen. mam Pensel dra schreiwen, et gëtt och eng Méiglechkeet ze tippen, wann de Schüler dat léiwer huet. De Schüler fäerdeg ass, klickt en op Done an dann huet hien et am Fong ofginn. An elo zréck beim Proff. Déi kleng Klamer weist, dass de Schüler eppes ofginn huet. Mir kënnen dra kucke goen, gesinn, wat de Schüler geschriwwen huet. Mir kënnen och eng aner Faarf huelen. an dra verbessere goen. Voilà, déi App ka lo och villes méi, dat ass awer un Iech da rauszefannen. An dat wär et da vu menger Säit. Merci fir d'Nolauschteren a bonne Chance.